Euh, je m'appelle Amina ثابت euh, je suis la... انا رئيس جمعيه نساهم بصناعه الاقليات ومن الاعضاء اللي اسسوا الجمعيه هذه عام 2011 و... واشتغل طبيبه يعني انا alors الجمعيه نساهم بصناعه الاقليات آه، تشتغل على التعايش بين المواطنين التوانسة وضد كل نوع ضد كل أي نوع من أنواع التمييز العنصري آه، في البلاد آه، كي سواء كان ذلك على قاعدة الهوية الجنسية أو لون البشرة أو الهوية الدينية أو حتى الهوية اللادينية لا محالة و سي آه، دونك الهدف نتاعنا احنا مش تكريس القبول بالاخر خاطر ما نعتبروش اللي فما هويه اللي هي خير من الاخرى مش تقبل بها لكن التعايش بين المواطنين على قاعده هويه مشتركه اللي هي المواطنه والانتماء آه، الى تونس وانا تنظر نوصلوا يمكن الحاجه يمكن ساميه برشا بالنسبه اي مناضل من اجل حقوق الانسان هي الهويه الانسانيه اللي هي بوكو آه، بلو آه، يعني كما نفسر ديما نقول اللي الهويه الفرديه ما تنجمش آه، تعطي ان ديغنوستيك يعني الهويات الفرديه في تونس الحريات الفرديه في تونس سامحني كلمه آه، تقسم انه الموضوع تحكي عليه هوية الحريات الجنسيه الحريات الدينيه ومن ناحيه اخرى على الجانب القانوني ولا جانب التطبيق القوانين يعني كي تجي نحكي من جانب القانوني فيما يخص الحريات الفرديه في الجانب الديني مثلا عندنا الفصل السادس هو يكرس حريه الضمير ومن ناحيه اخرى الفصل 74 اللي هو يمنع غير المسلم يمنع غير المسلم الترشح لرئاسه الجمهوريه اللي هو تمييز وتناقه في داخل نفس الدستور التونسي لكن تنجم تقول الفصل السادس تقول فما معناتها آه، قبول لحريه الضمير وفي فصل 74 قل لي فما تمييز على قاعده الدين ومن ناحيه اخرى فيما يخص الهويه الجنسيه عندنا دستور التونسي اللي هو يعبر على رغبه الشعب التونسي على خاطر كتبته آه، كتبه كتب المجلس التاسيسي اللي هو نتيجة أول انتخابات ديمقراطية في تونس ومن ناحية أخرى يعني يكرس يعني مثلا الدستور هذا اللي صوتوا له الشعب التونسي يكرس الكرامة آه، احترام الحياة الشخصية آه، يكرس يعني مثلا يجرم آه، التعذيب في تونس لكن من ناحية أخرى عندنا قوانين قديمة اللي هي ما تعبر على رغبة ما تعبر على رغبة الشعب التونسي منها الفصل 230 في الكود بنال اللي يقول المثلية الجنسية هي يجرمها قانون لكن هذا مش مش تطبق القانون هذا لازم تعتدي على كرامه الانسان لازم آه، تعمل الفحص الشرجي اللي هو في في حد ذاته عمليه تعذيب يعني هذوما آه، اشياء يوريو اللي آه، معناتها فما تناقضات اللي ما تنجمش تقول شنو هو واقع الحريات الفرديه في تونس على خاطر كان استعملوا كان الجانب القانوني يمكن نلقاو حاجات مقدمه وحاجات اخرى وفي الواقع سور لو تيران هذيك في الاعتداءات اللي تصير بطبيعه الحال لكن المشكله مش في الاعتداءات خاطر تصير في كل بلدان العالم المشكله في كيفاش الدوله تتعاطى مع الاعتداء وكيف القانون يتعاطى مع الاعتداءات هذه آه، المعيق اكبر اكبر عائق يعني فيما يخص الحريات الفرديه في تونس هو من ناحيه اولى القوانين لكن قبل القوانين آه، هي التعليم العمومي على خاطر آه، احنا كجمعيه كي اشتغلنا على مواضيع مثلا الهويه الدينيه والجنسيه ولا غيره آه، لقينا surtout في التاريخ تونس مثلا لقينا برشا عمل يعني جبار تقوم به العباد المختصه في التاريخ هذا les professeurs و les les universitaires اللي تقري في l'histoire يعني فما حتى دي لابوغاتوار ديستوار اللي هو معروف وكل شيء وخرجوا كتب وخدمه على تاريخ تونس وعلى حقبات في التاريخ لكن المواطن اللي ما اختارش باش يقرا تاريخ ما عنده حتى درايه بهم يعني تونس اللي هي نشوفوا l'école publique يعني التعليم العمومي كتاب التاريخ نتاع الصغار شنو يدخل يقرا طفل كي الطفله اللي عمرها ست سنين باش يدخل يقرا على حنبال وعلى آه، تاريخ Carthage وروما و les guerres puniques ومن بعد نرى شنو يصير في الوسط ومن بعد نلقاو روحنا في الفتوحات الاسلاميه وعقبه بن نافع et cetera toutes les phases sont importantes والحضاره العربيه الاسلاميه العربيه والاسلاميه يعني c'est des c'est une civilisation importante 1400 سنه مهمين في تاريخ تونس لكن تونس اعرق من هذا بكثير وتاريخها اغنى من هذا برشا يعني كيفاه مواطن تونسي اليوم ما يعرفش اللي تونس عطات تخوا papes الفاتيكان كيفاش ما يعرفش المواطن التونسي اللي تونس يعني آه، عندها معناتها في في في بلادنا معناتها عندنا اكبر سيناغوغ ان افريك عندنا دي دي زيغليز كي سون تري امبورطونت فما حتى الاكروبوليوم تاع كارتاج اللي هو لو دو فيستيفيتي توا آه بعد الموديوس فيفاندي ولا هكايا حتى الموديوس فيفاندي بوركوا حد ما يعرف شنو هو هو معناتها كيفاه كانوا حاجات تابعين الفاتيكان دي زيغليز يصليو فيهم الناس شنو اللي صار مش ولاو بلايص عباد تعمل فيهم حفله باغ اكزومبل او موان انا نتحب عليه مي او موان اعرف شنو هذاك التاريخ ليكليز سان لوي شنو لا كاتدرال سان لوي شنو اهميتها ومن ناحيه اخرى فما عام في تونس صارت اوكوباسيون نازيه النازيه هبطوا لتونس جاوا لتونس المانيا نازيه اوكوبي لا تونيزي في ال phase هذيك فما توانسه توانسه يهود أه تحطوا في الاعمال الشاقه فما برشا ماتوا اساميهم معروفين فما برشا عائلات تونسيه زاده ومسلمه عاونت عائلات يهوديه خبيتهم في دارهم وخذوا le risque. هذوكم زاده فما دي لاتر كي تيمواني دو حاجات الباهيه اللي عملوهم دونك سي امبورطون دو بارلي سا على خاطر كي عبد هكاك كي يجي انا انسان عمره 12 سنه ولا 14 يعرف هذا الكل كي مش راه مواطن تونسي لابس آه لابس آه مثلا اون كيبا ولا هو يهودي ويعرف اللي اسمه باغ اكزومبل نعرفش اسمه البرينون اللي ان بو فرونسي ولا نو تونسي ما نقولش آه Euh, il ne fait pas le lien, l'amalgame dans sa tête entre Tunis ou le conflit israélo-palestinien l'est, mais il sait très bien qu'il est aussi tunisien que lui, voire historiquement un peu plus longtemps que lui. On, est plus, on a proposé plusieurs chapitres اليوم حاضرين وزاره التربيه وتوا احنا في كونتاكت مع الوزير الحالي والوزاره الحاليه في تونس فما اون عشنا برشا حكومات عشنا برشا مع برشا وزراء وفما مشكل في التواصل التواصل يعني exactement donc si on le fait tant bien que mal لكن اون اتوندون كراو الكتب هذوما يتغيروا والدعم يتغير احنا سا نو زومبيش با باش نخدموا على الموضوع هذايا باش نحكيو على الصغار باش نحكيو على لي ليسيان باش نحكيو على حتى العباد اللي يقراو في ال université معناتها انك تو شوازي اون فيليير سيانتيفيك هذا ما يمنعكش انك تعرف تاريخ بلادك c'est même un droit normalement احنا مثلا اليوم كجمعيه آه كي نراو العمل اللي يقوموا به العباد المختصه في القانون والعمل اللي تقوم به العباد المختصه في التاريخ كان ناخذوا هذوما الزوز برك لو ترافاي كي ايتي في في تونس راهو الي كولوسال ما عندهمش فكره الناس لي دكتور ان دروا في تونس ولي بروفيسور ان استوار شنو راني خادمين ا تيتر تري سبيسياليزي خاطر اختصاص ياسر بوسي احنا كجمعيه الهدف نتاعنا شنو اون ديموكراتيز لو سافوار معناتها ناخذ الحاجه اللي هي بوسي وصعيبه ومثل الوحده ونلقاو طريقه اترافيغ لي كونفيرونس ولا اترافيغ دي فيديو ولا اترافيغ دي سبوت ولا اللي تحب انت نوصلوا المعلومه للمواطن التونسي مش يخلط لها اتيتر moins spécialisé لكن l'information تتعدى جو كخوا سي لو رول دو لا سوسيتي سيفيل انه يكون هو فلتر ما بينات العباد c'est normal, il faut que ce soit comme ça. Oh, la Ou juste ils découvrent leur pays. Donc, hein, c'est notre responsabilité à tous. Ça sert absolument à rien. le rôle, c'est de démocratiser. On fait des conférences غيان معناها دونك سي لو رول سي دو ديموكراتيزي واحنا نقولوا ديما راهو احنا اون في دي كونفيرونس اون في با كو دي كونفيرونس خاطر الكونفيرونس تطلب ان المواطن التونسي يجي يخرج ويجيك لكن انت لازم تمشي للمواطن التونسي تمشي له للمكتب تمشي له للليسي وتمشي له زاد اترافير لي سبوت واترافير انترنت سورتو اترافير فيسبوك tu passes par des vidéos, tu passes par des spots à travers les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on va toucher les gens, c'est comme ça que les gens vont découvrir en fait. L'évaluation de l'impact, il se fait à la fin de chaque projet. Ça c'est un peu, c'est un jargon اللي يعرفوه برشا معناتها المجتمع المدني يعرفوه اني نختار بوبولاسيون سيبل نخدم معاها واللي انا مثلا لوبجيكتيف نتاعي مع العباد اللي يقراو في ليسي ولا سي با لو ميم اوبجيكتيف que j'ai avec les députés. Et pourtant on a des projets qui touchent les deux. Et sur certains points l'objectif est le même. على خاطر on l'oublie souvent que le député Robido il est victime de l'éducation nationale quand il a fait l'éducation nationale. Donc du coup, tout ce qu'on fait pour euh, on est obligé de le faire aussi avec les députés. C'est ça qu'on oublie, c'est qu'il faut aussi leur parler. Donc, euh, l'objectif pour voir si ça marche ou pas. Mon objectif, c'est de voir combien ont voté pour la loi contre la discrimination raciale, par exemple. Je vois si ça passe, la loi est passée, donc ça a marché. Maintenant, le plaidoyer a marché. Pour ce qui est de, des jeunes, on suit un peu ce qu'ils font, ils deviennent adhérents, on voit de combien deviennent adhérents, par exemple. Puis l'association là on a d'autres associations qui luttent pour les mêmes causes, et c'est important aussi pour voir l'intérêt qu'ils portent. Mais il y a d'autres, en fait, qui ont basé le travail, projet de fin d'études à la question des minorités, et on en voit de plus en plus. Et euh, c'est un point très positif, parce que c'est un transfert aussi de, de savoir. Et là, je me souviens qu'en 2011-2012, quand on avait lancé les sujets Hadoum sur les, sur les médias, pendant une période où, où, les gens étaient conscients d'importance de la liberté d'expression, نذكر بكدي نذكر اول مره معناتها حكينا على لا ليبرتي ليدنتيتي سيكسويل انا جو مسوفيان دو دو دو لانترفونسيون اللي كي كي جو لي باي سي معناتها سي شير معناتها في الامور في امور سبان وكل شيء معناتها اي مناس Mais ça a porté ses fruits parce que Arnatawa, quand tu fais une émission aujourd'hui, il y en a eu tellement après, le traitement du sujet peut être très sain ou très malsain. Alors. Mais les médias nous ont beaucoup aidés, qu'on le veuille ou non. Les médias nous ont beaucoup aidés concernant ces questions-là. Quand Un sujet, les médias sur le racisme devient quelque chose de tellement évident. Là où, quand on a vécu ça de l'intérieur et euh, de façon assez importante, là, à quel point c'est pas évident. Alors, les premiers, les médias qui ont su soulever la question, et les médias ont eu le courage de le faire, euh, on était euh, côte à côte. Je le reconnais, je le reconnaîtrai toujours. Alors, Yesr, Yesr, on a travaillé ensemble finalement pour euh, parler de la question du, pour crever l'abcès euh, de la question du racisme. On bat contre les émissions sur le racisme. Où j'ai des témoignages, j'ai de Vous pensez que c'est pas important hein. Il n'y a pas un truc plus intéressant pour des hommes politiques et les femmes politiques que le rôle des médias qui est dans, dans ces sujets-là. Et même sur la question des libertés sexuelles, à un moment donné, il y a eu parfois un traitement qui est complètement, euh, euh, qui n'est pas le bon en fait mm. du sujet, la façon qui n'était pas forcément la bonne, euh, mais on en a parlé. Mais on a parlé, donc on est assez novice dans la question, et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. C'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou non, la liberté d'expression n'est pas acquise à 100%. le discours complotiste est là, اي سي لو ديسكور كومبلوتيست اللي هو يعمل يضر برشا لي كوز هذوما خاطر ديما مقتنعين اللي اي حاجه عندها علاقه بحقوق الانسان هي فما عبيد تعمل مؤامره عالميه ضد معناتها احنا في بلدان اللي وجدنا في ال hémisphère sud يعني جغرافيا ما لازمناش نحكيو على حقوق الانسان معناتها هذه هي اللي تفهموا الوغ احنا في تونس اللي هي عندها في كارتاج لا بلو فيي ريبوبليك اقدم دستور دونك سي امبورطون اوسي دو دير كو que موا انا نظريه المؤامره هي اكبر اهانه للمجتمعات نتاعنا كو سوا كلير اكبر اهانه اكبر اكبر احتقار للهويه نتاعنا على خاطر ابارتيغ دو مومون اللي تعتبر كان اجنبي يتعلم لغتك هو جاسوس معناتها لغتك ما فيها حتى حتى شيء باهي لغتك من اجمل اللغات هي اللغه العربيه وكان تعتبر اللي حريه الحريات الفرديه اللي حريه التعبير اللي آه، حريه الضمير هي اشياء مؤامره سيدي هذي كيف كيف احتقار الشعوب زاد ناضلت وعملت ثوره من اجل كرامتها دونك هذه زاد حاجات عندها علاقه بالكرم بالنسبه لي انا المشكل في الحريات الفرديه في في l'Afrique du Nord hein ولا في البلدان الجزائر والمغرب وتونس هي ان استبطنا الهويه العربيه المسلمه d'un spectre ou d'un prisme étranger. Je m'explique. Euh, on est confiné dans la caricature. On est confiné dans la caricature. عربي كيفاش يخزر العربي آخر on sait pas ce que c'est. لكن un européen كيفاش يخزر العربي on sait très bien ce que c'est. وقت اللي احنا نجيو يجيونا ويقولوا لنا c'est impressionnant معناتها في تونس عندكم نساء طب وعندكم نساء pilotes alors que عندنا احنا حاجه banale et je crois que être toujours comparé aux autres pays برشا عباد من اوروبا يجيو ويقول لك يا اخي فاش شنو الحريات الفرديه اللي تحبوا عليها في المغرب والجزائر وتونس هاوك عباد يشنقوا فيهم في بلدان اخرى مثل ما على خاطرهم مثليين ولا خاطرها مراه حبت تسوق سياره يعني ما عندناش الحق الطموح نتاعنا يفوت l'image اللي عندهم على العالم العربي و je crois que هذايا احنا في حد ذاتنا ضحيه النظره اللي موجوده على العالم العربي ولا كاريكاتور اون فيت اللي موجوده على العالم العربي يظهر لي اللي à partir du moment où نخرجوا يعني عند حق الشعوب في تقرير مصيرها زاد حق الشعب في آه، تحديد هويته في la définition de son identité وكان نخرجوا من القيود نتاع ليماج كونا دو دو دو نو ونقولوا اسمعني انا منطقيا نرى اللي انا انسان موجود في ديمقراطيه وفي غير ديمقراطيه والنظر من اجل الحريات عندي اهداف معينه عندها علاقه بشنو هو الانسان وفكره يستحق مش عندي اهداف يلزم ما نفوتش متى سقف معين نتاع طموحات على خاطر après tout يتشنقوا العباد في بلدان اخرى عربيه او يتم اعدامهم او ما عندهاش الحق تلبس او ما عندهاش الحق تخرج وتشتغل يعني يظهر لي هذا كان الانسان الانسانيه نحكيو عليها par exemple tout فيما يخص الحريات الجنسيه آه عندنا حق التونسيه في الزواج بغير المسلم في غير هذا قانونيا آه الحريات يعني الجنسيه فما ما تنساش ان فما زاده قوانين ولا مناشير اون فيت فما سي تري كومبليكي ا اكسبليكي القوانين شيء والمناشير شيء اخر يعني كيما اليوم كيما حكايه عدم زواج التونسيه زواج التونسيه بغير المسلم عمره ما كان قانون راه c'était circulaire pareil في آه، غلق المقاهي في رمضان عمره ما كان قانون circulaire وهذا اللي كانت اون ارم امبورطونت في les dictatures في تونس هو انه ما نبدلش القانون القانون منظر لاباس عليه لكن خرج آه، منشور اللي هو يحطم الحريات الفرديه آه، كما ال concubinage كيما برشا مواضيع اخرى لكن سا ديبون دو سكون نونتون باغ الحريه الجنسيه خاطر الحريه الجنسيه فيها زاده آه، لي في جي فيها الحق الاجهاض هي حريه في حد ذاتها يعني حق الاجهاض l'accès à la contraception تونس مقدمه على العديد من البلدان الاخرى وهذه سي اون دوني معناتها اللي هي اوبجيكتيف كي لا آه لكن عليها مخاطر كل يوم عليها مخاطر كل يوم اون فيو دي ديباسمون اون ا فيو معناتها دي دي براتيك اللي هما متعدين كومبليتمون مع tout le planning familial ou l'importance qu'il a pris في la période اللي اللي كانت سابقه 2011 لكن فوالا دونك اون تيوري تونس سابقه فيما يخص الحريات هذايا دو فاسون كلير فيما يخص فيما يخص لوموسيكسواليتي جو كخوا سي انتردي بارتو تونس الجزائر ولا ولا المغرب و encore une fois les mentalités sont une chose et les lois sont, en sont une autre سي با جيمري با كو سوا انتربريتي بالغلط ما نحبش نولي نقعد الراء اللي فما عباد يسميوهم مناضلين من اجل حقوق الانسان نورمالمون اي شخص اي شخص يدافع على نفسه اي شخص يعرف اللي هو اللي نجم يمس غيره نجم يمسه هو نهار اخر ce raisonnement j'aimerais bien le voir un jour حاجه banale. معناتها انا آه، مانيش مثلي جنسي انا مانيش آه، اسود البشر انا مانيش آه، من دين مختلف لكن كي نمسو انسان فيه اي critère من هذوما نعرف اني مش يمس حريته باش يجي نهار يمسني حريتي هذا c'est valable معناتها pour pour tout وهذاك سي لامباتي وهذاك c'est la compassion وهذاك معناتها تحط نفسك في مكان الشخص الاخر آه، زاد الشيء الاخر هو الاقتناع بالهويه الوطنيه بال بال بال معناتها بالمواطنه اللي يعني هو آه، مش حمله نظافه لمده شهر مواطنة هي في العمل نتاعك المواطنه هي في في وجودك وفي حريه الوجود في اليوم يعني هو حاجه عاديه الكلام اللي نقولوه كله مسبوق cu un SMS cu inimă.